pergi ke pasar bulan lupa pasar kan? jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buah itu buah jeruk buah rambutan Kita berkenalan, saya Faris ke pasar bersama mantan penerkam dari Sumatera. Hai kawanku yang beriman bagaimana melestarikan sastra? Ibu-ibu

Tick.